Texto extraído do libro Circe ou Pracer do Azul, de Begoña Camaño. Traballaba con persistencia desfacendo un dos nós feito notear na última xornada. Era tiña presa. O malva que tinxía o ceo anunciaba alborada e o inicio dun novo día de mentiras e fugas. Asorbida pelo traballo destruzado do tercido criado, Paradoxamente pensou no traballo de Criasao da súa liberdade. Percebeu apenas as voces que chegaban da praia e que tiñan unha intensidade diferente. Será os primeiros barcos de pescadores que regresen á terra, pensou consigo mesma. O mar debe ter sido propicio nesta madrugada e as súas familias o reciben con alegría. O agito foi crescendo, e se aproximando dos muros da casa. Ainda que a pesca tivese sido moito boa, o agito era excesivo. Tao excesivo como tamén comprensible eran as proximidades da morada rei. Só un fato excepcional podía justificar aquel extraño comportamento. Ulises pensou de repente a raña, e o pensamento lle apartou o cobrazo Dixou o traballo e se aproximou á xanela do cuarto que estaba voltada para o mar. Eran os pescadores os que avanzaban na frente do que xa parecía ter se convertido en un na procesión. Mas xunto a eles marchaban tamén os agricultores, os pastores, que foronse somando a espontánea manifestación, arrastrados sen dúbida pela alegría contagiente de quen se sentía portador das boas noticias, tan longamente aguardadas na illa. Ulises, o nove de novo, bateu con forza na súa cabeza en cuanto examinaba as aguas azuis do Jónico, na procura de algún indicio que pudese corroborar o retorno do señor de Ítaca. Señora, a voz emocionada oreclea haced voltar da súa estrasá. A fiel escrava de Laertes, a babá de Ulises, e agora tamén de seu fillo Telémaco, tiña entrado no cuarto sufocada pela mosao. Señora, repetiu, os pescadores afirman ser portadores de extrañas novidades que tal solamente a señora compete e que tal somente a señora transmitirá. A miña señora Anticlea lle roga que deixe de expresa para o receber e para podernos finalmente saber se o que ten e decir é aquilo que deixamos hui. Penélope fez un leve asentimento a serva. Os seus ollos percorrerán vagrosamente o cuarto en que tantas horas tiña pasado voluntariamente recusa desde a partida do señor das terras. Que lo puedan disfrutar ustedes.